otra mañana Me fallo, me en y salgo de casa Tomo algo, leyo con la mente algo pesada Pero igual me emocionado por verla y a mirarla eh, Con cada minuto que pasa mi corazón estalla Porque tengo una gana de besarla Y lo miento, también me gusta mucho abrazarla eh, eh sentado en la faca mientras la hora pasa Viendo cómo se pone nerviosa con solo mirar así que y no cambiaré Desde chico cariñoso hoy y siempre Que quiere demostrarle que a su lado estaré Que a su lado estaré, no me mancharé Así sea que en la vida no golpee Yo me levantaré, le diré Vámonos a rinda fe eh, eh, Este sentimiento y cariño que tengo hacia usted Es algo hermoso que nace de mi ser Y quisiera momento precioso con Pero el destino no tenía aquí unido Con mi libreta en las manos Escribiendo esto tan lindo que siente mi corazón eh, Yo diciéndole a la luna Ella es una princesa única Que por usted anda me convierto en poeta Dígame que la llevo a las estrellas Con pierdo suerte esa mirada Y como que maravilla pasa por mi mente Invita a la cine y a comer helados Vuela de frente sonriendo conmigo a su lado eh. Eh, yo. yo la voy a cuidar eh. Yo la voy a cuidar Yo la voy a cuidar Yo la voy a cuidar eh, que usted demasiado este No Lo digo de todo corazón Pero si le guste, hecho con todo amor eh. F.I.T.